Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami di SPT Video Dan kami saat ini berada di daerah pembibitan pembibitan buah-buahan tanaman buah di daerah Rangkinang ini bibit kelapa pandan wangi, wangi Pak ya? Asalnya dari mana ini Pak Bandar Asalnya dari apa? Dari Malaysia Pak. Asalnya dari Malaysia ya? Malaysia lah. Thailand kok tuh. Sama. Sama. pinang betara bibit pinang betara yang sudah agak besar bibitannya sementara yang ini juga pinang betara ini. dia bawa berapa tahun dia bawa pak mana apa ada peta yang unggul pak